байд вай холонгүй мөнгө би цайлцгаа дракула наранд гарах ганц шалтгаан босс бейб түүний хац зүрхнэр татдагсан их хүчит марч чи миний дом мэрижэн залхуу залуу гүний төв борчны төлөө мэрижэн нэг шүгэр дор хоёр хүн мэдэж хүн хийлээрээ гэтээ миний бодол торн ав шиг байлаараа миний сахил буруу нэлээ сахиллах суул жоохон хүүхэд зарилж байгаа дахиллуулаа ядаж хахад танхил хичимхи хацруулаа нөмөр драг хам эко өнөр ханхаллуулаа яваад гарын атлаас Анд ихэд нэг нэмэд авчи хайрын боноос Миний хайрын дунууд миний хамгийн гүнээс юм Сайхан тартай би нарийн хүлээ Энэ дуу энэ зам бас дараа цоны хэсэг Өнөө сонсож байгаа их хэмтэн дамжид үсэй Зонын цаас уртаг хотын гудамжаар Баруун чөхөргүй чамгон гоноглаа Ахиад арахыг хүсэхгүй очирч